Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli Türk lokumu yapacağım. Bu tarifi dilediğiniz meyve sularından veya havuç, pancar gibi sebze sularından yapabilirsiniz. Şimdi tarife geçelim.